Hello. ذيس uh, this is the first time اعمل live video بصراحه فانا مش عارف لو شغال كويس ولا لا please اي حد يديني feedback من تحت uh, عبال ما نستنى ان احنا ن build audience اه اي ثينك اتس وركينج اهو عندنا اور فيور uh, عمرو حسين از واتشينج فهستنى شويه ن build audience وبعدين ابدا على طول اوكي آه، الصوت كويس ممكن اي حد من ال viewers يقول لي آه، لو سامعني او مش سامعني خلاص بيرفكت وي هاف ا good number of فيورز آه، viewers فهبدا على طول انا بس عايز ابدا اشكر RiseUp على ال initiative ده انا شايف انها فكره كويسه جدا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها اليومين دول بصراحه uh, ف ا فيري جود good ان الناس كلها وهي قاعده في البيت تتفرج على حاجه مفيده و interactive آه، فبمناسبه انتراكتيف ام جوينت تو ميك ال talk على قد ما اقدر انتراكتيف ف آه، احنا وي هاف ان اور RiseUp team قالوا لي معانا ساعه فانا شايف ان نص ساعه هيبقى كافي جدا ان احنا نتكلم على موضوع الحلقه اللي هو بيفتنج او التمحور والنص التاني الاوبن ات اب فور كويستشنز فاي حد عنده سبيسيفيك كويستشنز على الموديل بتاعه او فكره هو شغال فيها ممكن نتناقش فيها مع بعض فال RiseUp team طلب مني ان احنا نتكلم النهارده بالعربي فهبدا اعرف نفسي انا ياسين عبد الغفار وبتكلم النهارده في الحلقه آه، لابس اثنين آه، هاتس مختلفين ال hat الاولى هي ال managing director بتاعه SolarizEgypt دي شركه في مجال الطاقه الشمسيه بتبيع كهرباء لل B2B organizations و the solar company اللي انا board member فيها ودي شركه بتعمل نفس الموضوع in ترمز اوف سولر بس بتشتغل على الريزيدنشال سولار هاوسز واي ثينك ات بي نايس للحلقه ان احنا نتكلم من context B2B و context B2C as well فدي هتبقى مفيده وتدي لنا كومبريهنسيف آه، فيو للموضوع آه، وانا ب look up ال definition بتاع بيفتنج آه، uh, او التمحور uh, بصراحه اتعلمت حاجه جديده وهي الفرق ما بين التحول والتمحور لما بنيجي نتكلم على ال pivoting وهي موضوع حلقه النهارده هي بيفيتنج الفكره ان احنا آه، بتغير حاجه fundamental في ال business model بتاعك او اساسيه آه، من غير ما بتهد اللي اتبنى قبل كده هي ما اسمهاش التحول انت ما بتقلبش 180 درجه انت بتستخدم حاجه already بنيتها وبنيت عليها ان انت تغير في ال business model وده ممكن يبقى ناتج عن ان انت عندك know-how كبير جدا في ال infrastructure او عندك ان انت الكلاينتال او الداتا بتاعك بقى قوي جدا وبتغير حاجه فيه عشان تقدر ت capitalize عليه باحسن طريقه ممكنه فهبدا الاول آه، ب هعرفكم SolarizEgypt و The Solar Company دول عباره عن ايه آه، من خلال ال lens او النظره بتاعه البيفيتنج لان الاثنين businesses دول عدوا من اول ما الفكره بدات لغايه النهارده آه، بكذا مرحله بيفيتنج فنبدا ب SolarizEgypt و SolarizEgypt بدات في 2013 وكان ساعتها الفكره ان كان في مشكله فعلا في مصر in ترمز of ال availability بتاعت الكهرباء وكان حاجه مش منطقيه بالنسبه لي وبالنسبه لناس تانية كتير آه ليه مصر يبقى فيها ال solar potential المرعب ده وفي نفس الوقت عندنا ازمه طاقه واسعار الكهرباء بتزيد بصوره كبيره جدا فمن هنا بدات الفكره ان احنا كنا بنبيع محطات طاقه شمسيه للمصانع والشركات الكبيره واللي حصل ساعتها ان آه، لقينا ان آه، من خلال رؤيتنا لل market واحنا بنسمع وبنشوف ال proposals وال hit rate وال commercial conversion لقينا ان الرقم ضعيف جدا ولما بصينا من وجهه نظر كاستمر آه، سنتريك شويه لقينا ان آه، مفيش حد willing انه يدفع CapEx آه، 5 مليون دولار 3 مليون دولار في تكنولوجيا جديده لسه ال market مش متعود عليها فال pivoting هنا جه من خلال trigger external customer centric او الزبون نفسه بدا يقول ان هو مش interested في ال product اللي احنا بنحبه وعاملينه و very much in love with ودي اكبر مشكله بتواجهنا كانتربرينورز ان احنا بنبقى بنحب قوي المنتج بتاعنا فبنحاول ن force feed لل market او ناكله بالعافيه للزبون بتاعنا بدل ما نسمعه كويس قوي ونبني موديل آه، بيلبي طلباته واحتياجاته آه، فال pivot الاساسيه اللي احنا عملناها ان احنا بدل ما بنبيع محطات ونطلب من زبون اروح مثلا لعميل زي كوكاكولا اقول له آه، هات 3 مليون دولار عشان ابني لك محطه هتوفر لك اكس اماونت من الكهرباء وتغطي جزء من احتياجك آه، بقول له ان انا هبيع كهرباء فال pivot جه من خلال ال introduction of ال financial model ازاي انا اقدر امول المحطه بنفسي وبدل ما اروح ابيع له محطه بكذا مليون دولار انا هبيع له كيلو وات ساعه كهرباء بسعر ارخص من الحكومه فقلبت ان انا utility زي زي الحكومه بالظبط آه، ببيع كهرباء كل شهر بالعداد الناس بتوعنا موجودين on site بيعملوا صيانه وكيلو وات ساعه بدل ما هو بجنيه ب 80 قرش فانا من غير ما اعمل اي حاجه ككوكا كولا ك client لما احط نفسي مكانه ابص الاقي نفسي موفر 20 30% من كهربتي على حسب المشروع من غير ما ابقى دفعت اي حاجه وخدت ال risk كله من ناحيه العميل اللي هو مش فاهم في التكنولوجي دي وال risk ده وحطيته على ال operator المشغل اللي ده شغله وحاجه بالنسبه له business as usual فكانت دي المين بيفتنج بوينت في سولرايز آه، ايجيبت ودي اصعب للناس ت relate to لان انا متخيل اغلبيه ال startups النهارده I think 70 تو 80% شغالين B2C اكتر فال B2C model اللي هيبقى ماشي كويس قوي معانا هو The Solar Company و The Solar Company احنا كان اسم الشركه SolarizEgypt فحسينا ان حاجه مش منطقيه ان احنا نبقى آه، عايزين SolarizEgypt وفي نفس الوقت الاندفيدجوالز في بيوتهم آه، في شغلهم ما يقدروش ان هم يستفيدوا بالطاقه الشمسيه بالطريقه دي آه، فاللي حصل ان احنا عملنا spin-off شركه ثانيه مركزه بس على الكهرباء المنزليه واف اي walk يو ثرو ال economics سريعا لو فيلا مثلا فاتورتها من 2000 ل 3000 جنيه ممكن تدفع 130000 جنيه مره واحده وفاتورتك بالكامل هتتلغي هتتلغي ليه؟ even though انت بتاخد كهرباء الصبح وبالليل ان الحكومه مشكوره عملت برنامج اسمه ال net metering بيمكنك ان انت تعمل كهرباء زياده اثناء النهار وتضخ الكهرباء الزياده دي في الشبكه العداد بتاعك يرجع لورا بالسالب بحيث انت لو استهلكت كهرباء اكتر بالليل وده المتوقع في النطاق المنزلي بتبص تلاقي ان انت النت بتاعهم zero فانت اتغطيت بالكامل فبتبقى دي حاجه very uh, positive ان انت تقدر تقول لواحد لو انت دفعت ثمن ال system النهارده هتبقى لغيت فاتورتك بالكامل وايفن ذن اتصدمنا بال commercial appetite بتاع ال market ان الناس بتقول لك طب انا ليه ادفع 130000 جنيه في بيتي آه، وانا كل شهر بدفع 2000 3000 جنيه فاتوره آه، احسن لي ان انا كل شهر ادفع ال amount دي ما كانش حد willing انه يشتري كهرباء 25 سنه النهارده فالموديل تطلب برضو بسبب external ان احنا نغير ونعمل pivoting وندخل ال financial aspect فبطلنا نعمل الموضوع ده وبقينا نبيع systems اكتر آه، بالتقسيط through حاجه اسمها third party leasing model فبدل ما انا اروح اقول له هات 130 الف جنيه عشان ما تدفعش كهرباء ثانيه آه، بقول له ان انا حاليا حضرتك هتشتري ال system على خمس سنين والقسط القسط الشهري اللي انت بتدفعه عشان تشتري ال system هيكون رقم اقل من فاتورتك الحاليه فاثناء الاربع خمس سنين وانت بتدفع اقساط ال system هتكون موفر percentage صغيره لان هي اقل من الفاتوره وبعد كده هتبص تلاقي نفسك لمده 20 سنه عندك كهرباء ببلاش فال pivot الصغير جدا في الموديل ده في The Solar Company نتج عن ال barrier to entry صغير جدا ومش لازم كل واحد عشان يشتري مني منتج يبقى معاه 130 الف جنيه في جيبه ممكن حد ما عندوش اي disposable income انه يصرفه يقدر يستفيد جدا من المنظومه دي من خلال ال pivot الصغيره دي فانا كده شرحت briefly الاثنين models بتوعنا سولار رايز ايجيبت او The Solar Company وحابب ان انا اخش في الجزء الثاني بتاع آه، لو تسمحوا لي قولي سريعا اتكلم على وات از بيفوتنج عامه آه، ولسه كنا بنتكلم دلوقتي آه، فكره البيفوتنج او التمحور و I think دي ميزه كبيره جدا ان احنا نستفيد باللغه العربيه ان هي فعلا حاجه معبره جدا هي تمحور ومش تحول ف a lot of people believe وانا من startup بيبقى عندي تخوف ان انا اعمل تغييرات جذريه في ال business model بتاعي لسببين السبب الاول ان بيبقى الناس حاسه ان انا I'm selling out on the idea او ان انا كان عندي فكره وفكره ان هي مش شغاله بدل ما انا ه grind وابقى entrepreneur وابقى hustler انا لو غيرت في الموديل ابقى نوع من الفشل ان انا بعترف ان الموديل بتاعي ما اشتغلش آه، والفكره الثانيه بتبقى ناس حاسه ان المجهود اللي انا حطيته previously في الموديل ده وفي الشركه دي لما انا عملت البيفيتنج بالطريقه دي هو برضه اتهد وذيس از نوت ترو لان هو مش تحول هو تمحور فات مينز ان انت يو ار بيلدينج على اكزيستنج آه، وينز آه، انت عملتها سواء نو هاو او كلاينتيل ذات يو اكوايرد او بزنس نولج معين او آه، كفاءه مع البنوك او حاجه من هذا النوع ومن خلاله بتعمل تغيير صغير في الموديل بيمكنك ان انت ت capitalize لل market. وهو نوع منه humility كبيره جدا ان انت تبقى <coughs> تبقى من ناحيه آه، بتحب المنتج بتاعك وشغال عليه ومن الناحيه تانية في ودن عماله تسمع ال market وال feedback من ال clients بتوعك هل اللي انت بتبيعه لهم ده موصلهم in terms of الفاليو بروبوزيشن واللي انت بتبيعه لمرحله ان هو 100% satisfied باللي انت بتبيعه ولا لو انت حطيت نفسك مكان العميل ده in his shoes تبص تلاقي ان انا لو كان في حاجه صغيره اتغيرت كنت هلاقي ان الموضوع ده احسن بالنسبه لي ف when you pivot انت ما بتهدش اللي انت بنيته انت بتبني عليه كانك بتطلع على سلم وعمال تتحرك من السلم للتاني بس عمال تاخد خطوات لقدام وكل خطوه بتاخدها لقدام بتؤدي لنجاح في ال business بتاعك I think the most exciting example of pivoting worldwide في رأيي has to be نوكيا uh, نوكيا لما بدأوا ما كانوش بيبيعوا تليفونات خالص نوكيا كانوا بيبيعوا uh, ورق ومناديل وبصوا لقى ان هم uh, بنوا بيس قويه جدا من clients و partners يقدروا يبيعوا من خلالهم آه، ولقوا ان آه، ال logistics base بتاعهم كبروسيسز از فيري باورفل ان هي تستوعب ان هم يخشوا ا ماتش مور كومبلكس بزنس فلما قلبوا عملوا موبايلات نوكيا اكتشفوا ان this is the the winning strategy وقدروا من خلالها ان هم يبقوا الشركه اللي معروفه دلوقتي جلوبالي بالنسبه لنا آه، كلنا فنوكيا is a great example of pivoting وانا تصوري ان any startup that starts will need to pivot at least two to three times هنتكلم على الانواع المختلفه من البيفيتنج وايه ال indications اللي بتقول لك ان انت محتاج تعمل اي تغيير في الحته دي ف اوكي تمام آه، طيب لا انا في حاجه في ال... يا جماعه ممكن please بس حد يديني feedback ثامز اب اي حاجه ان الصوت شغال اوكي بيرفكت خلاص I, think it's it's back on ماشي thank you يا فريده اوكي آه، فسريعا دلوقتي uh, بالنسبه لموضوع اللي بيفتح شركه وكتير جدا في كلامنا مع الناس اللي متحمسه الفكره وعايزه تبدا uh, بيبقى very fixated على الفكره بس حلاوه بيفيتنج دايما بنسمع جمله من اي investor عايز يحط فلوس في شركه بيقول لك ذا entrepreneur از مور important than the business فلو انت بصيت على management team او co-founders وبصيت لقيت ان هم عندهم كابابيلتي آه، uh, معينه و business اكيومن معين وابيلتي تو هاسل اند كيب تشينجينج ذا موديل ويجرب مره ما تنفعش تجرب الثانيه يجرب الثالثه يبقى ده واحد عنده قابليه ان هو ي pivot ولما بتيجي ت invest في الشركه ال investability بتاعت الشركه is dependent على ال entrepreneur اكتر من الفكره لان لو الفكره مش ظابطه هو هيكون عنده من الفهم وال processes ان هو يعدل فيها مره واثنين وثلاثه وي optimize في ال MVP بتاعه لغايه لما يوصل ل market fit هيمكنه بسهوله جدا انه ي capture ال market ويوصل ل results عاليه جدا ف this is why it is very good news for each and every one of you thinking about starting their own business از فكره انا مش محتاج افكر كتير قوي في ال business انا وانس ان انا بدات وبفكر في نفسي internally in terms of my self development and ability to take it from point A ل point B هبص الاقي ان انا يلا ابدا و along the way هعمل continuous improvement cycle هغير internally هغير externally لغايه لما اوصل لمرحله ان انا I'm satisfied with uh, the results بتاعتنا امتى في ال life cycle بتاع الشركه او في startup نفكر uh, نبيفت و آه، the need to pivot او ان احنا نتمحور بتيجي من حاجتين رقم واحد وهي الشيء البديهي جدا انا كنت باني business plan ان انا ابيع بمليون جنيه السنه دي انا ما بعتش غير ب ألف او 200000 فهي مش مساله ان انا 10 20% away from the target ان انا محتاج اعمل incremental changes انا محتاج اعمل a huge step change الاتجاه اللي انا ماشي فيه غلط ايذر انا I fell too much in love with ال product او ال service بتاعي و the market مش بتحس بنفس ال sentiment او حاسين ان ال product ده مش بيلبي الاحتياج بالطريقه اللي انا كنت فاهمه فانا بالتالي محتاج اعمل تغيير جذري كبير جدا او الحته الثانيه وهي where good companies pivot is related للماركت trends انا ممكن اكون في business النهارده او ال analogy باختصار واحد راكب مركب بشراع فالمركب بتشكل ال business والواحد ده ال entrepreneur اللي هو انت او انتي وال sail وال wind هو بيشكل اتجاه ال market. النهارده لو انا في market الكهرباء هي الكهرباء بتغلى ولا بترخص هي ال solar panels بتغلى ولا بترخص لو انا مثلا كنت Kodak من 40 50 سنه والناس بتقلب digital ال trend وال trajectory بتاع الموديل اللي انا فيه ماشي في اتجاه ان هو بيكبر ولا بيصغر ال marketing market is diminishing اور جروينج ال market trends في صالحي ولا مش في صالحي فده بيبقى برضو سبب بتغيير ال pivot ان انا باخد خير ال market او وش القفص زي ما بيقولوا وبعد كده ب pivot على حاجه تانية based على اللي انا بنيته ان انا a continue a provide نفس ال results فدي ال two indications وانا ببص على ال business بتاعي من فوق اللي انا من خلاله اقرر انا محتاج ابيفت ولا it's not broken don't fix it وبرده مش عايزين يعني انا مش عايز a sound cliché بس في نفس الوقت آه، خير الامور الوسط بمعنى ان انا لو انا النهارده عندي business exceeding ال targets وال expectations بتاعتي ات مايت نوت بي ذا بيست ثينج تو دو ان انا اكون افكر ببيفتنج ستراتيجي النهارده ات مايت بي ا ماتر اوف ازاي a roll out اسرع ازاي a expand اسرع مش شرط ان ال pivoting يبقى ongoing process بالنسبه لي انا يعني عايز ال pivoting تبقى حاجه مؤقته آه، ما تغيرش في المين ستراتيجي بتاعت ال company واهم حاجه ان ال pivot ما تبقاش intense او قويه بدرجه ان هي تغير ال value proposition بتاعي بطريقه it changes my values اي شركه بتفتح مش هدفها بس ان هي تعمل الفلوس جزء كبير من هدف الشركه related لفاليو معين ان انا بحاول اثبت لنفسي او لغيري ان there is a viable business opportunity ساعات بيبقى في social dynamic او social aspect او target معين بحاول اوصل له من خلال نجاحي في ال business ده فحاولوا دايما ان ال pivoting يبقى تحت نطاق او ال umbrella بتاعت ان اتس ذا سيم بزنس ستراتيجي بنفس ال values بتاعتي بس ايم دوينج ات بطريقه مختلفه اوكي ف آه، بتخوف برضو الناس كتير قوي من الناس فعايز اتكلم عشان موضوع حلقتنا في وسط الكورونا آه، ايه اللي الواحد يقدر يعمله في business شغال النهارده عشان ي pivot بالنسبه للكورونا و I think there ذير تو بارتس اول حاجه ال external آه، في اوقات الازمات زي دلوقتي الناس احتياجاتها في المنتجات وطريقه تفكيرها ك consumer هيشتري ايه ومش هيشتري ايه بتبقى مختلفه جدا فبيبقى في سيرتن هوت توبكس او كلمات معينه او افكار معينه بتبقى في دماغ ال clients بتوعي انا لازم ابقى اوير بيها ولازم اقدر اغير بوزيشننج ال product بتاعي بطريقه ان هي تبقى الافكار دي ماشيه 100% مع وات ايم دوينج اون ذا برودكت اند سيرفيس سايد ان terms اوف ماركتنج اند سيلينج لو الاثنين دول بيرفكتلي الايند ما بينهم وما بين بعض ابص الاقي ان انا بنيت اديشنال اتراكشن uh, من خلال ان انا فيري ريليفنت للحظه الحاليه ان terms اوف كرنت ايفنتس الحاجه الثانيه اكتر انترنال لو انا كشركه النهارده عندي كرانش في الكاش فلو عندي لاك اوف ability ان انا fulfill التارجت بتاعتي في وقت معين انا ممكن اعمل بيفت صغير جدا يمكنني من ان انا اقدر اوبريت از ا كومباني سكسسفولي من غير ما الهبده دي يتحس بيها من بره فحاجه من الاثنين دول pivots always are triggered by problems or issues a company that's doing very well ب uh, trajectory ان مثلا الموبايلات هت uh, آه، هتزيد ان مثلا ال digital photography بيزيد والكاميرات بتقل لو انا لقيت ان كل ال trends دي في صالحي و I'm exceeding my business targets word of advice it's not a good time uh, to pivot طيب فانا كده سريعا آه، بصراحه حابب الموضوع يبقى interactive اكتر فاحب آه، آه، جدا ان اي حد من المتفرجين نبدا نسال اسئله either specific على القصه بتاعتنا واقدر اخش في تفاصيل اكتر فيها او very happy تدينا فكره عن ال business model بتاعك انت او المشكله اللي موجوده عندك ونتناقش فيها مع بعض فدو do we have any questions؟ طيب عندنا محمود بيسال سؤال آه، ذكي جدا شكرا يا محمود بيقول لك what is the difference between pivoting and positioning positioning is when you're doing things بنفس الطريقه بالظبط انا مثلا ببيع solar system وعنده آه، كذا USP او unique selling point فال solar company وهم بيبيعوا لعميل آه، بيقدروا يبيعوا له ال electricity savings يقدروا يبيعوا له ال reliability يقدروا يبيعوا له ان الكهرباء بتغلى في مصر كلها بس انت كهربتك مش هتغلى which unique selling point you decide to highlight او تخش بيها البيعه هي دي ال positioning بتاعك لو انت هتغير حاجه جذريه في ال product يعني لو انا هبطل ابيع solar panels في البيوت وابدا اعمل موديل جديد ان انا ابيع كهرباء للبيوت فذس از ا فورم اوف بيفتنج ان انا دخلت فاينانشال انستتيوشن معانا انها تمول لي وبدل ما ابيع خلايا شمسيه للبيوت انا ببيع كهرباء ارخص فال system بقى مملوك ليا مثلا مش مملوك للعميل وبقول له كل شهر هاخد منك فاتوره ارخص من الحكومه بالطريقه دي ف when we do it بالطريقه دي it's a fundamental change in the value proposition a fundamental change in the way uh, it's required to actually move forward and implement your project ودي تعتبر كلها uh, pivoting ال positioning is related to highlighting the unique selling points thank you very much يا محمود for your question I hope I answered it uh, sufficiently uh, any other questions من اي حد من الاودينس بتاعنا طيب محمود سلطان بيسالنا سؤال آه، بيقول ان هو he's starting an ماني ترانسفير transfer جي سي سي تو ايجيبت your يور وات يور كونسيدرينج ذا كرنت situation which شود بي جود فور اس اي believe. ده حقيقي بالنسبه لمحمود سلطان واضح ان هو عنده حاجه في ال, في الفينتك. فبالنسبه للفينتك آه، آه، sometimes uh, انت ممكن البيزنس بتاعك يبقى relevant uh, زي ما بيقولوا موجه وبنركبها فلو انا عندي ability to transfer cash ما بين البلاد ودلوقتي في ناس كتير عالقه وفي مشاكل من هذا النوع myself included يعني uh, it's a very good idea not to pivot but to uh, ان انت تدوس بنزين في الماركتنج it might be a very good time to increase your marketing spend وده ممكن يرزلت يا محمود ان ان ان انت الكوست اوف acquisition بتاعك for acquiring customers if this is your target يبقى significantly reduced لان number one عندك ناس اكتر uh, قاعده بتدور على الباز ووردز دي number two your product by virtue of current events has become more relevant. محمود محسن بيسأل what shall we do to be a brain teaser like you ربنا يخليك يا محمود متشكرين جدا على الكلمتين الحلوين دول وبصراحه من ناحيتي يعني if, if, uh, leadership is about your ability ان انت to listen and to have confidence ف it's exactly what I was saying about pivoting ان انت آه، من من وجهة نظر آه، معينة بتبقى عندك humility ان انت تقدر تسمع للماركت وتبقى عارف امتى to pull the plug و to call this a failure and make a fundamental change وامتى ان انت what you are doing makes sense and will be relevant will trend في صالحك for how to push harder and optimize and motivate your team further to a point where what you're doing is being done better and it succeeds. For the balance between those is, I think, a fundamental element of the business acumen and leadership required to run a business successfully. Um, عندنا سؤال تاني من uh, عدي حاتم. Uh, تاني حاجة أصحاب البيزنس اللي بيقدموا سلع ترفيهية شوية زي ساعات وفضة وخلافه يعمل hold للبيزنس ولا يك... ي... يقدم منتجات جديدة ولا إيه؟ uh, والله سؤال كويس جدا. Uh, uh, I think أنا ممكن أدي لك ال... ال... الأفكار ك criteria تفكر في ايه وانت هتكون اكتر واحد عندك كفاءه ان انت تقدر تحدد آه، تقدر تعمل ايه آه، رقم واحد الناس بتقضي وقت اطول كتير دلوقتي جدا اونلاين فممكن يبقى عندهم قابليه ان هم يبقى عندهم attention span ان هم يسمعوا اكتر عن ال benefits بتاعت الساعات او الفضه او الحاجات الترفيهيه اللي انت بتسمعها آه، زائد ان احنا كنا برضو بنتكلم على ان احنا في في mode آه، مش عارفين الوضع هيرجع طبيعي امتى How long will this go for وفي ناس بيشتغلوا ب concept ال panic buying آه، لو رحت ال supermarkets فيها مش بتشتري مرتين ثلاث اضعاف الحاجات العاديه اللي هم بيشتروها وده طبعا مش حاجه ايجابيه دي تعتبر حاجه سلبيه للايكونومي بس in terms of buying ممكن تبص تلاقي ان concept وطريقه تفكير الناس in terms of دي حاجه ب 5000 جنيه عمري ما هشتريها وانا بفكر في العادي لا انا ممكن النهارده باعلان crafted بطريقه كويسه آه، ان انا كونسيدر آه، ف اي ثينك اي بي تيستينج از فيري امبورتنت ان ذات اسبكت واي نوت ان انت تجرب تبيع المنتج بتاعك وتكمبير ريزلتس بتاعته ب 1 بوستنج كامبين فيرسز اللي انت كنت عامله سابقا وتشوف ال hit ratio بتاعك عالي ولا اقل الناس قادره تشتري ولا لا ولو لقيت ان فعلا البيزنس آه، مش ماشي بالطريقه دي فمفيش قابليه عند الناس ان هي تدفع في الحاجات الترفيهيه والناس focusing على الاساسيات يبقى مايت بي ا جود ايديا ان انت to scale down ال marketing بتاعك to scale down ال operation لغايه ما الوضع يرجع طبيعي لو حسيت العكس و actually انا ببيعه ده عنده appeal معين والناس are panic buying وبتبيع اكتر فبالتالي please آه، دوس بنزين وزود ال appetite بتاعك ان انت to capture more business opportunities طيب عندنا سؤال تاني من وسام رياض If the problem is in the customer income and as everything is stopped, how can we pivot to survive? طيب this is a very good question لو انت عندك قابلية في ال product بتاعك ان انت ما تبيعوش كله in cash فلو انت عندك payment cycles بطريقة معينة it might be a good idea to invest some thoughts ان ان ان انت تبيع حاجه بالتقسيط او ان انت لو عندك آه، عميل بيشتري ب credit انت تطول له credit line وتحسسه ان انت حاسس بيه from one hand you build a stronger relationship with your client and from another hand you lower their ability ان انت uh, تقدر تبيع لهم المنتج واللي انت بتساله ده is a very very good question it relates to being customer centric لو انا فاهم العميل بتاعي وفاهم هو معاه كاش قد ايه invest وال investment appetite بتاعته النهارده انا هقدر هقدر أ sculpt ليه موديل يفت 100% مع طريقه تفكيره النهارده ف this would be my advice to you يا وسام حسام امين بيسالنا so the positioning is related mainly to the value I offer to the client yes positioning is انت تخيل ان انت معاك آه، مصباح آه، او آه، كشاف وفي لوحه فنيه وانت في الضلمه اللوحه الفنيه دي على اليمين في صور حلوه واليمين صور حلوه هي نفس اللوحه بس where you decide to shed light is your positioning انهي واحده من ال ال كل منتج او سيرفيس بيبقى له كذا بيعه واحده لمثلا المافريكس اللي عايزه بيتها تبقى جرين وسولر ونفسه انه يساهم في الانفايرمنت ويكون ان هو بيحل مشكله من مشاكل التلوث والبيئه من خلال مساهمته ان هو يركب طاقه شمسيه دي selling point واحد تاني بالنسبه له انا كل شهر بدفع كهرباء يا 5000 يا 2000 يا 3000 وعندي فاريابيليتي آه، كبيره جدا في فاتورتي مش عارف ان انا اظبط احط كام جنيه على جنب من مرتبي عشان ادفع فاتورتي فده بالنسبه له انت بتبيع له ان انا لا ده في قسط شهري ثابت وانا مغطي لك كهربتك بالكامل او واحد تاني بالنسبه له انت عملت payback في اربع سنين او خمس سنين انا اي لاف تو سيف ماني واي I'd rather ماي ديسبوزبل disposable income على حاجات تانيه ف which one of these different selling points you decide to highlight بالكشاف بتاعك is your positioning و positioning is very different from pivoting لان pivoting انا غيرت اللوحه الفنيه نفسها positioning is I'm shedding light on a different part of that painting طيب أميرة خالد اه أميرة معلش بتسأل سؤال بره البيزنس آه يس... شكرا يا... يا أميرة على كلامك اللذيذ آه ياسمين luxury retail items since offline retail is on hold and we're pivoting to online how to proceed this year I think uh, uh, it's a very good idea to pivot online uh, personally uh, taking the insights from our marketing team uh, بيقولوا ان الانجيجمنت اعلى بكتير people spend a lot more time on the internet الناس مش خارجه ففي تواجد كبير جدا اونلاين that might be part of the transformation in Egypt تبقى more and more related to cashless payments online transactions this might be the turning point that we all needed ان احنا فعلا نبدا نشتغل اونلاين فانت يا ياسمين you are very relevant النهارده in terms of where your business is going with current events فماي advice to you is please continue on that path وستارت immediately مفيش ما يمنع ان انت تبداي اي بي تيستنج النهارده start with a small amount see الكوست اوف acquisition بتاعك شكله عامل ازاي and if it exceeds your business plan start to uh, look into expanding expanding ازاي it might be a good idea to raise a little bit of capital it might be a good idea to restructure your marketing budget and invest شويه من كانت موجوده في Q3 دلوقتي بحيث ان انت تكابتشر المومنت بتاعت النهارده بس congratulations to you uh, مصائب قوم عند قوم فوائد and for somebody planning to go online it makes a lot of sense to pivot at this instant in time طيب اسلام بيسالنا اني اكون اقل سعر واقدم خدمه ما بعد البيع هل دي, دي كفايه اني اسبق المنافسين سؤال كويس جدا يا اسلام و I think الحاله دي بت depend على انت بتبيع ايه لو انت داخل في established market وهدفك ان انت تاخد market share الحاجات دي لوحدها مايت نوت بي جود انف ان انت تبقى سابق منافسينك لان هو ممكن يكون اكبر منك ان terms اوف سايز فممكن يكون عنده ايكونوميز اوف سكيل بتمكنه انه يبيع منتج ارخص منك من غير ما يكون از efficient سيمبلي عشان البروكيورمنت ستراتيجي بتاعته على نطاق اكبر بكتير لو انت يو ار اوبننج اب ا ماركت او بعت منتج in terms of pivoting انت حطيت له position مختلف عن غيره فانت النظره اللي بتتبص لك والنظره اللي بتتبص لل competition بتاعتك مش نفس النظره فانت already عملت 70 80% من النجاح ومجرد ان انت يكون سعرك قد ال ال ال ال آه، قدره العميل انه يدفع وان انت عندك كفاءه عاليه واللي بتوعده بتنفذه يبقى ده ممكن يبقى كافي جدا ان انت تو جرو بزنس سكسسفلي ف it's all about انا ببدا market من الصفر او انا آه، ال market بتاعي already established وبحاول acquire market share في حالتنا مثلا ك SolarizEgypt احنا مجرد تقديمنا للخدمه بطريقه كويسه كانت كافيه لان انا لما كنت داخل في سوق المقاوله او ببيع محطات طاقه شمسيه كان في فوق ال 200 شركه في مصر بتبيع محطات زي زيها فما كانش كافي ان انا ابقى سعري قليل وان انا عندي كفاءه لان في غيري كان ممكن يبقى موافق انه ياخد margin اقل او عنده track record ما بداش اول ده اول مشروع ليه فما عندوش مانع يعمل المشروع at cost فكنت دايما واخد كوع ومش احسن واحد في ال market. لما عملنا positioning لل product ان احنا بقينا احنا نموله بنفسنا من خلال مواردنا الذاتيه ومن البنوك ومن ال investors وصلنا لمرحله ان انا راجل بيبيع كهرباء مش solar energy مش مش محطات فانا ما بقتش بتشاف بنفس النظره بتاعت ال competition بتاعتي بقيت بتشاف بطريقه تانية فان ذيس كيس بينج ذا cheapest within a new business model بالطريقه دي كان بي مور ذان انف ان انت تعمل كده طيب وسام رياض بيسال ميرسي يا احمد عزت على ال encouragement بتاعتك uh, وسام رياض بيسال سؤال تاني is it a good time for uh, startups قصدك uh, uh, وسام I am assuming ان انت قصدك ان احنا نبدا شركه I think انا personally شفت شركتين ثلاثه بدات اليومين دول على حس حس البرودكتس that are relevant للماركت النهارده يعني I know two or three companies that are doing very well with masks and hand sanitizers ف we need to understand as entrepreneurs ان في businesses باد- باديه من uh, certain necessity and necessity based startup ودي بتبقى عندها uh, uh, longevity ب- ب- between 10 to 15 years فانت بتبقى عارف that you will stay relevant between 10 to 15 years unless a piece of technology ظهرت فجأة وغيرت الماركت بتاعك 180 درجة أو opportunistic businesses that are started on a very very short term basis مفيش اي مانع واسمها startup وانت اسمك entrepreneur وانت ناجح برضو لو انت النهارده قدرت come up with money في وقت money is very hard to come up with قدرت ان انت توصل ل supplier كويس جدا لل masks وقدرت تشوف بايع either directly لل consumer من خلال an online business او wholesaler يقدر ياخد منك ال masks دي ويبيعها ان انت يبقى اسمك entrepreneur ناجح يو ستارتد ذا بزنس سكسسفلي اند انت بقى يو ار ذا ديفينيشن اوف بيفيتنج فبعد ما موضوع الكورونا باذن الله يعدي خلال شهرين ثلاثه شهر الله اعلم يبقى انت already عندك كاش فلو يسمح لك ان انت تعمل بيفيتنج عندك relationships مع ال logistics وكل الناس بتاعت النقل فممكن تروح على product تاني يبقى relevant في الوقت ده عندك clientele او database بتبيع لهم من عملاء سواء B2C او B2B بيمكنك ان وانس كورونا از اوفر اند ذيس سبيسيفيك تايمينج از دان ان انت تخش على business تاني وت continue to make money سكسسفلي فرح خالد بتقول سوبر انسايتفل ثانك يو فيري ماتش يا فرح سالي حمد الله ده كلام موزون جدا يا سالي ناديه جمال الدين بتقول thank you for sharing بلال الهندريس بيسال هاو كان اي كريت ا بيرسونال براند بلال بالنسبه للكريشن اوف ذا بيرسونال براند اي ثينك اتس اتس ا لوت تو دو وذ انتجريتي اتس ا لوت تو دو وذ ازاي ازاي آه، ال perception بتاعك آه، اهم من آه، اي حاجه من العميل بتاعك هل اللي انت بتوعده بتنفذ بيه ولا لا هل لو انت دخلت investor بتعمل له الريتيرنز اللي انت واعد بيها ولا لا there's no better marketing than a good investor who's walking around telling people uh, الشركه دي او ال personal brand بتاع الشخص ده uh, عملت لي فلوس وعدتني ب X وعملت 2 اكس لما بتوعد عميل ب savings معينه هل انا نفذت ال savings دي ولا لا it's all about integrity if you commit you deliver you create a personal brand part of it is related to your PR and your ability ان انت تبين شغلك دي it's very secondary انا من مدرسه ان انت خلي ردك في الملعب خلي ال result بتاعتك هي اللي تتكلم عنك بس ما ينفعش تبقى completely in the dark لازم كل فين وفين to capture certain opportunities ان انت تتكلم في events ان انت تبقى متواجد في الفانيوز والافنيوز اللي بتمكن الناس اللي انت عايز توصل لها تبقى شايفاك و take it from there one, one step at a time. الحته الثانيه is related to giving back فلما انت توصل لمرحله معينه ان انت الاستراتيجي بتاعتك في البيفيتنج والبزنس اكيومن وال development بتاعتك من خلال ال journey بتاعتك وصلت لمرحله معينه where you have insights to share وقصص تقدر تحكيها لغيرك يقدروا يتعلموا منها ويتفادوا اخطاء معينه هم مش حمل ان هم يتحملوها يبقى انت بتبدا تقعد معاهم as a mentor او as a friend حتى وبتبدا تنصحهم في ال business من خلال ال experience وال know-how بتاعك. محمد السماع ومحمد is a dear friend and part of uh, Solarize Egypt بيقول how do I know when to pivot and when to keep pushing forward where do I draw the line It's, this is an excellent question uh, and uh, be, because th- there's an element of when I pivot it means that what I was doing previously it wasn't working uh, ف m- my advice is uh, if you are 20 to 30% away from your target then continue to push harder try to optimize try to lower your cost structure try to incentivize your team وتطلع منهم 110% and that 20 to 30% might be enough من خلال الحته دي لو انت ال target بتاعك نازل اكتر من 50% منه معناه ان انت you have to basically double it might mean you don't need an incremental change you need a step change this is an example I love to use في لعبه صغيره كنا بنلعبها في ال team بيلدينج اكسرسايزز يبقى خمسه في team ويرموا الكوره لبعض ويقول لك تعال نشوف مين اكتر team هيوصل لاقل زمن ان الكوره تبقى لمست كل ايدين الناس المختلفه وفي الاول بنقف بنشوف مين اوحش واحد بيرمي بنخليه اخر واحد ونبدا ت optimize في الموديل عشان بدل 10 ثواني يبقوا 8 يبقوا 7 وبعد كده بيطلع الانستراكتور يعمل حاجه صغيره جدا و از ذا تريجر فور بيفيتنج يقول للناس ذا وورلد ريكورد فور اول اوف ذا هاندز تاتشينج ذا بول او ان كل الايدين تلمس الكوره از 2 سكندز بتبص تلاقي نفسك يا نهار ابيض انا سبع ثواني وثمان ثواني نو no واي ان احنا لو قربنا لبعض شويه او غيرنا الترتيب بتاعنا او رمينا اجمد او وات ان انا اوصل لل target بتاعي انا محتاج اغير حاجه fundamental او جذريه في ال business ويبدا بقى يطلع ان الحل ان هو لو حد رمى الكوره من فوق ولمست كل ايدين الناس ان actually it takes one second to do that and you need to pivot في طريقه تفكيرك و what you're doing in order to reach that target ف if you are 60 70 80% there it means you need to do more of the same until you reach your target unless the trend is not in your favor unless الهواء وانت راكب المركب بدا يشفت بدل ما الهواء في الشراع بتاعك بدا يجي من الناحيه الثانيه this is an indication لو انت بعيد قوي عن التارجت بتاعك it might not be worth ان انت تinvest 6 months 1 year 2 years عشان توصل للحته دي it might need a big pivot along the way بس I hope this answers your question وسام what do you think currently there is still a competition in the market or this issue has been vanished due to the crisis لا I think the competition is always there uh, survival to the paranoid زي ما بيقولوا اكتر واحد بيخاف من الكومبيتيشن وبيعمل له حساب عاده بي result in هو اكتر واحد بي survive لاطول فتره ممكنه آه، فالاختلاف هي كيفيه تعامل ال competition مع ال challenge ده وفي quote وي اولويز يوز توجذر ان ذا تيم team when the going gets tough the tough get going ال test الحقيقي ك resilience لل business بتاعك وليك وفعلا بتشوف معدن الناس اللي حواليك هي related in ازمات من هذا النوع ففي ناس بتبقى بالنسبه لها it's an اوبورتيونيتي في شركات صغيره زي حالاتنا بتبقى عندها ability to pivot and make a lot of very quick decisions والتغييرات الكبيره بتبقى لمصلحتهم مش ضد مصلحتهم في شركات كبيره بتبقى ال decision making بتاعها بطيء جدا فعبال ما بياخد قرار في environment crisis mode زي دلوقتي بيخسر كتير جدا ف there is a shift in the market لو احنا بنلعب لعبه النهارده قوانين اللعبه اتغيرت you might be better or worse at the current game but there will always be competition and other people playing it against you آه، ايمان بتقول ثانك يو فور شيرنج يور نوليدج فيري نايس كيتشن باي ذا واي اه انا بعتذر على ال location بتاع الشوتنج انا ام كرنتلي ستوك في سان فرانسيسكو كنت سافرت الي آه، اعمل حاجه والمجال الجوي المصري قفل عليا فانا بقالي من 16 مارس آه، بره البلد محمد ابو النجا نجاتي وعايزين نشكر نجاتي عشان I do believe ان الفكره الانتربرينور شيب 1 اون 1 او رياده الاعمال ان احنا نعمل series بالطريقه دي كان نجاتي من مقترحين الفكره فدايما سباق بالافكار البناءه يا نجاتي thank you very much فرح زلط بتسال how can I pivot an offline service to online uh, during this period um, I think uh, the, the key is related to your your current marketing constituency ال database الحالي how easy it is it, is it to convert من السايد ده للسايد ده this is related to your presence as a business and your ability to reach your audience لو عندنا اي نوع من الماركتنج بيتم بطريقه اوف لاين ونقلبه اون لاين ازاي في الاخر الاثنين they amalgamate into the same database of clients that you have or potential clients that you have uh, in terms of بقى to ان انت تبيع والانفراستراكشر وكده it might be worth investing um, and looking at a company like PayMob ازاي نقدر نستخدم ال services بتاعتهم ان انا get access to financing واعرف اخد فلوسي من العميل بتاعي بدل ما اخدها بطريقه physical في وقت ممكن يبقى الناس متخوفه ان هي تقابل بعض او حد يجي لها البيت ياخد منها uh, او فلوس او كده it might be a very good idea to add on uh, subsidiary services and pivot your business in a way where it's online friendly in terms of positioning لو في ناس بتعمل site visits او في direct call مع عملاء we can use technology just like the one we're using today Uh, what why not have conference calls uh, with with certain clients uh, why not be able to show them models that are more interactive ازاي البروبوزل بتاعي وانا ببعت لعميل بروبوزل يبقى فيه قصه مشروحه بطريقه اوضح اوضح ما تحتاجش uh, مقابله ف these are all different things that you need to consider if you're pivoting from uh, offline to online at the moment thank you for your question um, عندنا آه، سالي حمد الله سولار سكسس ستوري از ا جريت كيس ستدي ممكن if you would like ان انا اهايلايت فعلا فيها شويه حاجات آه، ساعات we underestimate the power of pivoting يعني ساعات بنفكر انا في الاخر هو نفس اللوحه انا ببيع نفس الحاجه how important is it to pivot لا انا عايز اقول لكم ان احنا مثلا our hit rate في solarize ايجيبت was around 2% فكان كل 100 عميل اثنين عملاء بيشتروا ليه؟ لان انا ببيع برودكت ممكن يكون معدي المليون دولار عشان حد يشتري محطه 1 ميجا وات ممكن تعدي 700 800 الف دولار ف اتس فيري فيري فيري ديفيكولت ان انت تخلي عميل يطلع من جيبه ا كاش بيمنت اوف ذات كايند اوف ماني when you're able to pivot look at the value proposition حط نفسك مكانه بقى واحد جاي لي بدل ما يطلب مني مليون دولار واحد بيقول لي اتس كومبليتلي فري مش هتدفع ولا مليم هتشتري ب percentage ارخص من الحكومه انا كهربتي زي كهربه الحكومه بالظبط وهتشتري at ات ديسكاونت ال hit rate بتاعنا ات ذات ستيج جامب تو اراوند 40% من 2% ل 40% Do you imagine the amount of resources that we saved وال utilization بتاعت الناس اللي على ال projects اللي actually اشتغلت من خلال a very small pivot نفس الحكايه بالنسبه لذا سولار كومباني زمان ما كانش عندي غير cash اوبشن لو انا معيش 130 في جيبي 130 الف جنيه في جيبي النهارده انا مش عميل بس اللي حصل ان انت لما آه، بقيت تبيع له بقسط شهري اقل من فاتورته انا مش محتاج واحد ب disposable income مرعب او معاه 130 140 الف جنيه محيرينه انه يشتري solar system لا ده ممكن يشتري حاجه فروم داي 1 من غير اي capital invested من بره من غير ما اي كاش من بره يتحط على الموديل طيب عندنا طاهر محمود بيقول this, this time is good to launch our product the product depends on online service 100% I believe anything online النهارده you will get a lot more views a lot more traction a lot more people online than you would previously people are spending more on, on uh, time online and it's a very good time to start يا طاهر ربنا يوفقك Wissam is asking a lot of questions. Uh, thank you very much for your involvement النهارده. What is your expectation if I would like to launch a digital health startup? Do you think from your perspective that there is a need in the Egyptian market? يعني انت you hit two amazing buzzwords health في وسط الأزمة اللي احنا فيها وحاجة digital. My advice is start immediately as fast as you can. It's an 80-20 rule. انت مش محتاج يبقى عندك 100% من الإجابات. لو انت عندك 80% من إجاباتك النهارده it's a very good time to launch and learn along the way because the value you will bring ان انت تبدا دلوقتي وتكابيتالايز على الماركت opportunity دلوقتي in terms of your exposure وانت شركه لسه بتتعرف might be instrumental to your success in the future. But you might be spending a lot less on marketing and get a, getting a lot more in traction في الوقت ده simply because of the relevancy of the time. ف best of luck يا وسام start as soon as possible. ميرسي يا اسلام يا زيدان على كلامك الحلو. آه، محمود جلال thank you very much على الكلام بتاعك. Uh, Christine George بتسأل ياسين can you give a few words regarding your pivoting model does it also apply to commercial and industrial sector C&I clients thank you very much يا Christine it's obvious you have a lot of knowledge about the solar sector C&I يعني commercial and industrial واحدى الطرق اللي الواحد بيبيفت بيها هي الماركت penetration strategy بتاعه احنا لما بدأنا في Solarize Egypt لقينا ان a lot of the competition are larger players fixated على المشاريع الح- الحكومية اليوتيليتي سكيل الكبيرة فوي بيفيتد اور مودلز ان احنا نشتغل على الكوميرشال اندستري فانا مش بشتغل مع الحكومه انا بشتغل مع العملاء زي مثلا كوكاكولا الجونه العربيه للاسمنت عملاء كريدت ويرثي البنوك بتحبهم عندهم قدره انها تمولهم على 10 سنين او اكتر وفي نفس الوقت عندهم فيري سترونج فاينانس ديبارتمنت وفيري سترونج بروسيسز بتاكد ان ال project عشان يتوافق هيبقى الشركه كلها موافقه عليه والشركه عندها قدره انها تبص على ال value وتمضي عقد لمده 25 سنه ف definitely we pivoted a lot في ال C and I cycle اكتر حاجه we pivoted فيها هي البرايسنج ستراتيجي اي دونت ونت تو توك تو ماتش اباوت برايسنج لان الحلقه اللي جايه هتبقى عن ال pricing بس احنا لما جينا نبيع كهرباء بسعر ثابت نقول مثلا الكهرباء ب 70 قرش او 80 قرش آه عملاء كتير جدا عندنا كانت بترفض الموديل عشان بيقول لك طب افرض الحكومه غلت الكهرباء بريت مختلف او افرض الحكومه رخصت الكهرباء زي اللي حصل دلوقتي في ازمه الكورونا والحكومه قررت ترخيص الكهرباء 10% we pivoted until we reached a point where we started selling it as a discount to government pricing فانا في العقد بحط عندي ان انا ارخص من الحكومه ب 10 15 20% فالعميل بطل يبقى عنده هذا التخوف وبدا يشوف الفاليو ان لو الكهرباء زادت او رخصت انا ما زلت آه، قادر ان انا اعمل savings وما زلت عندي value in terms of value proposition this is a very good example of pivoting in pricing in order to capitalize على الحته الكوميرشال and industrial thank you يا Christine for your question محمود بيسأل can I consider your business as a solar bank يا ياسين this is a very good question و I would بصراحه uh, once we pivoted مرة واثنين وثلاثة لقينا ان there's a very strong overlap between the finance world and عالم السولر ف our ability ان احنا نقدر ناخد تمويل بكوست قليل is our ability ان احنا نبيع كهرباء بسعر ارخص ف I would classify Solarize Egypt as a solar financing company Uh, the solar company is a consumer financing model at the end of the day. Our ability ان احنا نبيع على خمس سنين وست سنين وسبع سنين and in the future within our ability to create new models is what is going to create a huge success for this company and going to make it something revolutionary. So you should consider us a solar bank or a solar financing company. Thank you, Mahmoud. Well, this was a pivot. This wasn't the intention uh, when we started the company. Uh, محمود نور بيسأل how many pivots a startup can accommodate as many as you, your cash flow can handle في كود بيقول لك when you fail fail fast لو انت لقيت فعلا ان شهرين وثلاثه واربعه عدوا والاكسبكتيشنز على البيزنس موديل versus what you're doing are completely off pivot مره واثنين وثلاثه وعشرة the one variable that you should fix is staying true to the values that you set for yourself in terms of your passion for the business and in terms of the need it fulfills ليك ولل clientele بتاعك as long as الاثنين دول are met pivot ان شاء الله 100 مره طول ما ال cash flow بتاعك مهندل وكل ما ال pivoting بتتعلم حاجه من حاجه زي ما قلنا في الاول انت في تمحور وفي تحول انت مش بتحول ال business بتاعك انت بتتمحور فلازم كل مره بت pivot يكون بتضيف حاجه either لل business او لل clientele بتاعك او حاجه معينه بنيت عليها ان انت ال pivot اللي وراها تبقى سكسسفل because the definition of insanity is doing the same thing and expecting different results فلازم من pivot لبيفت يبقى في acquired know how acquired talent acquired anything that enables you ان انت مع البيفت الجاي ان انت تنجح ولازم البيفتنج يبقى under a unified strategy لازم يبقى في هدف منه لازم يبقى ناتج عن ارقام لازم يبقى ناتج عن ماركت انسايتس معينه طيب ايهاب تاج بيسال if the results I'm getting are not good with a lot of variables I can change how to recognize the one uh, to pivot طيب step one is just go through the very basic cycle of missing one of the main points in the business. Have honest and direct discussions with clients that you trust on how they perceive الموديل بتاعك. وشوف لو في misalignment ما بين فهمك للناس بتشتري برودكت بتاعك ليه وانت شايف هو بيتباع ليه. الحته الثانيه هي ناتجه عن الادريسبل ماركت بتاعك. You might be selling the right thing to the wrong people. لو انت قدرت برضو ان انت من خلال اي بي تيستنج وتجرب ديفرنت ديموجرافيكس وكونستيتونسيز تكتشف البرودكت بتاعك بيتباع عند ده وما بيتباعش عند ده فانا بس محتاج ابيع لو حد مختلف مش ان انا محتاج ان انا اغير حاجه فيه يبقى انت خدت ال two steps الاساسيين انت تشوف لو يو ميسنج ا ميجر بوت هول ان ذا ان ذا رود لو الحاجتين دول تموا وهم اوريدي الايند يبقى انت يا ايهاب محتاج ان انت ت pivot بصوره اكبر give yourself around 3 months where you're optimizing and you're enhancing if you're still less than 50% from your target it might be a very good indication that you need to change something طريقه بيع المنتج بتاعك طريقه تواجدك اونلاين اليو اس بيز اللي انت بتبيعها الباز ووردز اللي انت بتستخدمها في السيلز بيتش كل دي different things you can be changing and a combination of multiple ones of those is funda- fundamental enough to call it a pivot a change in just one of those might be a small tactical change او ممكن تبقى حاجه صغيره زي positioning آه، محمود بيقول نجاتي سباق عم... طول عمره وده حقيقي احمد رضا بيقول منور يا حاج ياسين متشكر جدا يا رضا ملك ال pivoting welcome on board يا كريم احمد صبر بيسال can you talk about personal branding how can I use social media to market for myself this is a very good question وبصراحة I'm not a personal branding expert I'm a, a bit surprised that there are a lot of questions are about personal branding بس uh, uh, for me it's about uh, يبقى عندك كلمة uh, for me it's about uh, personal branding by definition is what people are saying about you when you're not in the room ف you want your reputation and your integrity to be uh, the key pillar in, in a discussion about you if uh, what you're doing through the business is you promise something and you deliver it if your teammates والتيم بتاعك شايف ان انت حقاني uh, what you promised them you gave them you inspire them you motivate them you're relevant you're able to have the intelligence to stay above your competition you're able to have the business acumen to understand in a discussion if what you're doing is right or wrong then that creates a lot of um, of um, uh, let's say credibility for your personal branding uh, بس انا شايف مثلا حد زي نجاتي معانا النهارده اكفأ بكتير انه يرد على سؤال زي ده ف apologize يا احمد ان انا مش انسب حد للرد على الحته دي بس I hope that answers your questions uh, ساري حمد الله بتسال is diversification a pivoting tool uh, diversification is definitely a pivot 100% how much of a weight you put on that diversification is det determines how fundamental of a change you've made. ف I wouldn't call it a full-fledged pivot لو أنا business النهاردة بيبيع مثلا آه، طاقة شمسية للشركات وقررت إن أنا أبيع أزود business line جديد للحاجات المنزلية. This might be uh, just an addition of a business line. However, لو انا بقى 80 90% من مجهودي بدا يخش في residential اكتشفت ريزدنشال بيبيع اسهل الار واي بتاعه اعلى المارجنز فيه اعلى الكومبيتيشن فيه اقل كل الاسئله دي لقيتها كده ف as a business strategically we're putting more time and effort and strategically we're thinking about a new diversification strategy this might be a good way to say uh, pivot Wissam Riyad, thank you for your contributions. Thank you, Wissam, very much. Really enjoyed your energy and questions. Um, Ali Abu Talib, yes, I would like to thank you for your words, and I hope you leave your phone on a fixed holder and take a breath. Thank you, Ali, very much. أنا بعتذر I tried to operate it on the laptop, it was not compatible. Uh, وأنا بتكلم بسرعة فعلا, ف please anything that uh, anybody has missed, very happy to talk slower وأتكلم بالراحة لو عايزة أي justification. Thank you very much, Shafif Gabali. Uh, hope to see you soon, inshallah. طيب I think يا جماعة we've covered our time for today. Uh, um, معلش اخر سؤال قبل ما ننتهي اي ثينك وي هاف 2 3 مينيتس فور last question or two محتاج حد خبره يعمل معايا business development احمد business development is wonderful place to pivot كيفيه مبيعاتك للمنتجات بتاعتك ممكن هي تبقى فرق فشل او نجاح ف a uh, huge strategy that a lot of people overlook is your indirect business development channels مش محتاج ال sales team بتاعي internally يكون بيبيع كل المبيعات ودي حاجه بصراحه آه، في ذا سولار كومباني اتعلمتها منهم كويس جدا حاجه اكتشفناها مثلا اكتر وقت الناس بتبقى حاسه ب pain point وهي بتدفع فاتوره الكهرباء هو لما محصل الكهرباء بيجي يخبط على باب بيته ويقول له فاتورتك 4000 جنيه للناس اللي لسه العدادات بتاعتهم ما اتقلبتش digital فالوقت ده بيبقى اكتر وقت العميل عايز يسمع فيه عن انا اقدر اعمل ايه عشان اقلل فاتورتي اتس ان excellent تايم تو اوفر يور برودكت what we did as a company is we started having a relationship مع محصلين الكهرباء اشتغلوا معانا on a commission basis لو انت بتخبط على باب حد وعنده آه، آه، frustration من فاتورته وعنده pain point اعرض عليه الطاقه الشمسيه من خلالنا قول له ان في شركه اسمها رايز ايجيبت ركبت عند فلان وفلان وفلان وفاتورته بقت zero وفي الحاله دي لو ال project succeeds انت هيبقى ليك commission مثلا 1000 جنيه ولو جبت اي محصل تاني المحصل ده باع هيبقى ليه 200 جنيه فانت هات محصلين تانيين عشان تبلد الاندايركت سيل شانل ديت و offer the product at time where it's relevant و zero overheads علينا كشركه لان انا مش بدفع له غير لما البروجكت بيماتيريلايز شراره بيقول التيشيرت دي بتاعتي وده طبعا كان tribute ليك يا باشا اديدس آه, آه، زي الرسمي بتاع شراره سي او رايز اب فحبيت out of respect والراجل وحشني جدا ان انا ابقى لابس له التيشيرت دي طيب thank you very much يا جماعه على وقتكم آه، a lot of very interactive questions وبليز uh, anybody that has any questions على uh, Solarize Egypt او the solar company in terms of pivoting الموجودين على السوشيال ميديا please please feel free to follow us with the solar company specifically is giving advice ازاي رغم قعدتنا في البيت نقلل فاتورتنا فبتديكوا شويه uh, hints and tips on uh, how to lower your bill في وقت احنا محتاجين كل جنيه فيه و personally uh, my name is in the link please feel free to add me or send me a personal message or a DM على Instagram very happy to answer you uh, آه، متشكر جدا وستي سيف وفاينل ووردز اوف ثانك يو لرايز اب فور putting توجذر ال initiative العبقري ده واتمنى كل ال episodes ورا بعض تبقى آه، نتجت عن خبره فعليه من انتربرنورز في startups آه، تمكن اي حد من يتفادى غلطه او يطلع بفكره يقدر يعملها في الفتره اللي جايه. ثانك يو فيري ماتش ومتشكر جدا على وقتكم.